Aqayanchikkei inte jun keipil tohq'iytejal, xk'amon ri jun welpepil tohtzalajpil, tzaj xtotnamte xnil, xtotnamte ichel. Jalo, qaj qoyol nati jun tlitziyol, nim qaqaxal, machachqon qeqxbalin, qechyolbel, Irchaqil ahum jichqon qaqshach khachum tok apal tehal jichqon chak inti ni tanna nuqyol lutzahuq shbal ishkaqel tamatok on qaqshach ho'ok tipumal tolsinten hutban shqaqil shol